Nagluto naman po si nanay ng pansit kanton. Mm-hmm. Pansit kanton. Giiwasan ang sibuyas. carrots naman ngayon yun pala ang pag, uh, ah, pagpansip ng dyan yan mahusay magluto talaga sa si KWG yan ihahanda na yung mga ano niya gagamitin Pagkatapos niyang hiwain na maliliit ang carrots, ito na maripolyo ngayon. tinanggal yung matigas sa repolyo yun yata yung pinakagitna nakakupod mo na matigas mayat yun ang mga datinnya kikiam <laughs> saka ang kanyang panlahok na magic sarap. Mm-hmm. Sinimulan ng lutuin. At painit na ng kawali ng, at uh, kaserola. Lagyan na ng mantika. Sinisam bawang. ng trabaho ng babae sa bahay. Sa totoo lang po. Ay, hirap na mahirap ang trabaho ng babae sa bahay. Luto, taba. Ayan. Eh, eh, Pagkakuluto, medyo nag-i-enjoy silang enjoy. Ayan po talaga. Ah, hindi man specialist ng assistant na to pero sapat na po sa ah, ulamin namin at paano malasa po yung pagsisampo pero kung talaga itong so, ito an ano lang po itong pagsisampo na to yung simpleng luto lang yung pagsisampo pero kung tulisin po maraming magagawang luto sa pagsisampo lalo na sa pa delikado ah, paano ko natin maialat Ayan, yan naman masustansya po. Kaya sa amin na yun, balansin balansin ang pagkain namin. Lahat may gulay. Ayan. Oh, lagay na po ang pampalasang masarap na magic. gutom na ako.